Au je sais que ma vie est éclamée par ta je comprends pas. Tu prends le temps pour me parler. Quand l'on me dit que c'est fini.